मध्य प्रदेश के प्रमुख आयकर आयुक्त आर के पालीवाल इन दिनों बेहद चर्चा में हैं चर्चा की वजह यह है कि उन्होंने अपने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली है उस पोस्ट में उन्होंने आज की राजनीति के बारे में बड़ी खरी खरी कही है उन्होंने अपने माथातों को चेतावनी देते हुए यह कहा है कि राजनीति में कुर्सी बदलते देर नहीं लगती इसलिए जनसेवा को ही लक्ष्य बनाओ उन्होंने अपने मातहतों से यह भी कहा कि किसी की चाटुकारिता मत करो क्योंकि जब कुर्सी बदलेगी तो राजनेता कर्मचारियों को उठाकर कचरे की तरह फेंक देंगे जी हां आर के पालीवाल की यह नसीहत इन दिनों कर्मचारियों और अधिकारियों में बेहद चर्चा का विषय बनी हुई है आर के पालीवाल ने यह भी कहा है अपने कर्मचारियों से कि वे जनता की सेवा को ही लक्ष्य बनाएं नेताओं के आसपास नहीं घूमें